Καταχώρηση αξιολόγηση θέματο ή δραστηριότητα εκπαιδευτή. Όπω βλέπετε, είμαστε στο φάκελο Αξιολόγηση θεμάτων δραστηριοτήτων. Επιλέγουμε ένα από τα θέματα τη εκπαίδευση, για παράδειγμα, μάθηση στην πράξη για τη συγκεκριμένη, και εμφανίζεται στην οθόνη μα ο εκπαιδευτή που έκανε το θέμα, εν προκειμένου Μπάζα Κωνσταντίνο, και από κάτω τα αντικείμενα, τα πεδία αξιολόγηση που υπάρχουν και στο αντίστοιχο έντυπο που συμπληρώνει ο εκπαιδευόμενο. Έτσι λοιπόν, καταχωρούμε την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Ας υποθέσουμε ότι έχει βάλει τέσσερα σε όλα και αφού καταχωρήσουμε την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση». Την ίδια διαδικασία κάνουμε για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες που έχει αξιολογήσει ο εκπαιδευόμενος μέσω των εντύπων.